دارم یه قاتل بودی میگن چیه اصلا با خودم فقط شنیدم شش هفت ماه دنبالشن خب اصلا گیرش نمیار چطوره که شما هنوز سر نخی پیدا نکردید یک به یک هیچ دار از بین یعنی میگن این در واقع این شخص طبق فتوا عمل میکنه کردن در راه رضای خدا بوده بابا جان مطمئن باشین کار ما هنوز تموم نشده